жаа разряды учкун сыяктуу атмосфералык басымда пайда болушу мүмкүн бул разряд бир миң сегиз жүз экинчи жылы петербург медициналык хирургиялык академиясынын физика процессору петров ачкан эгерде эки көмүр таякчасын ток булагына туташтырып андан кийин аларга болжол менен кырк элүү вольт чыңалуу берип жаа разрядын алууга болот таякчалар ысытылгандан кийин алар таякчалардын учтарынын ортосунда бир аз аралыкка жайылып электр жаа пайда болот караңгы айнек аркылуу жаа разрядын карап жарык негизинен көмүрдүн учунан келгенин байкайсыз эң ысык бул кратор деп аталган аноддо пайда болгон оюкча анын температурасы атмосфералык басымда төрт миң градуска жетет себеби көмүр өзөкчө бири бирине тийип калганда алар кичинекей кесилиштеги өзүнчө майда бөлүктөрдө тийип калышат ошондуктан бул аймактардын каршылыгы чоң жана алар көмүр катоддун ысык чекиттеринен чыккан электрондорду кыймылдатканда абдан ысып кетишет алар абаны иондоштуруп догадагы заряддуу бөлүкчөлөрдүн жогорку концентрациясын камсыз кылат жаа разряды техникада маанилүү колдонмолорду табат биринчи жолу жаа орус инженери яблочков тарабынан колдонулган жарык үчүн температуранын жогору болушуна байланыштуу жаа металлдарды ширетүүдө жана кесүүдө кеңири колдонулат